皆さん、こんにちは。向井です。今日はアンケートことフェスを弾いていきたいなと思っております。今日のあの対象は、欲しいのは、あの、リュウネと、イルム2題名と、あの、新しいシルビが欲しいね。じゃあ弾いてみよう。 2回目いや <laughs> これはいらないですね2回目もットもうたくさん持っていますのでこれもいらない アマテラスかいやこれもいらないねじゃあ4回目あ金かはい次5回目ラー それもいらない滝あと4回ジオメどこから来たんだはいあと3回ああまだ金かよ ああ、親指姫。あと2回で。フィッシュこれ好きだけど、ほら、6体も持っていますよ。はい、最高。 座つきあと2回も全部引いてしまおうかまあ頑張ろうシルビーお願いします何これ一流 いらないね最後シルビお願いああリスいやこれもいらないはい今回は12連を引いてしまいました結果はこれ外れだな今回は。 はい、以上は今回のことフェス。ありがとうございました。それでは、バイバイ。